Привет, друг. Сегодня суббота. А это значит, что тебя ждет очередная поучительная история. Меня зовут Макс Саныч. Я представляю твоему вниманию, как говорится, всю соль без воды, и поэтому все излагаю кратко, чтобы не утомить твой мозг обилием информации. Примечание. Для комфортного усвоения возьми карандаш или ручку с блокнотом и записывай и пометки к своему случаю жизни. Важно, Прежде чем слушать данную главу моей книги, обязательно нужно прослушать предыдущие главы, по порядку начав с первой. И только потом переходить к прослушиванию данной главы. Переходи по ссылке, которая сейчас возникла в правом верхнем углу. Итак. Продолжение книги. Для соискателя. Руководство или инструкции по поиску работы. Напомню о чем книга одной строчкой из предисловия моей книги. Сегодня будем фильтровать мутный океан вакансий. Приятного прослушивания. Глава номер 11. Размещай свои резюме на сайтах. Размещай свои резюме на сайтах по поиску работы. Вы тем самым ставите себя под удар мошенников, которые сутками пасут всех ищущих работу, мало того, даже интернет уже знает о том, что вы ищете работу и начинает вам предлагать всплывающие окна о кредитах и всяких там деньгах взаймы. Я не призываю не размещать резюме, а просто доношу до сведения свои наблюдения и, как говорится, под лежачий камень вода не течет, а если течет, то гнилая. Потом они начинают вам названивать с номеров, на которые невозможно дозвониться. Когда уже это кончится? Все время всплывает у вас в голове вопрос. Увы, все это только вы и можете прекратить. Станьте сами хищником и ищите себе добычу, то есть работу, желательно, об этом я расскажу в следующей главе. Продолжение читай в следующую субботу. Реклама. Каждую субботу. Тебя ждет новинка. Только практические советы. Никакой фантастики. Подписывайся на мои каналы. С уважухой Макс Саныч.